Good morning. It's January 1, 2021. And if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, and if you can believe it, if you can believe it, if you can believe it, if you can believe it, if you can believe, if you can believe, if you can believe, if you can, if you, you, you, you, you, you, you, you, it. It's a Friday once again. Not only is it a Friday once again, it's the last Friday of the year 2021, a year that started with a Friday. It's a big Friday year. Good morning, it's August 20, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. You can believe it. It's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's April 30, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 7, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 14, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 21, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 28, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's June 4, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. If you can believe it, it's a Friday once again. on Friday once again. Can't believe it. It's a fright once again. And if you can believe it, it's a fright once again. if you can believe it, it's a fright once again. it's April 30, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. It's October 1, 2021. It's already October 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. It's Good. November 12th, 2021. And if you can't believe it. It's Friday once again. Here in LA, a sunny morning with a very strong breeze blowing. 63 degrees Fahrenheit, around 19, 17, sorry, 17 Celsius today I was thinking about it's November 19, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Here in LA, a foggy, cloudy morning, 55 degrees Fahrenheit, around 13 morning. It's June 40, 2020. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. Good morning. Good morning. It's a June 14, 14, 14, 2021. And, and, and, and, and it's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. Once again, once again, once again, once again, once again, once again, once again, once again, it's a Friday, once again, it's a Friday, once again, once again. once again, once again, once again, once again, once again. It's a Friday, once again, it's a Friday, once again, it's a Friday, once again. Good morning. Good morning. Good morning. Sì, qui eh, diciamo vorrei dire due parole invece sulla sulla serie, cioè sull'album musicale, sul Sefrati Once Again, non so se qualcuno ha notato appunto questo video di qualche giorno fa, comunque ho riunito praticamente tutti i pezzi di questa mia, tra virgolette, serie mia di David Lynch, se qualcuno ovviamente l'ha seguita sa di cosa sto parlando, comunque perché l'ho fatto, perché eh, praticamente eh, ho notato il video di un ragazzo, insomma un altro tizio che al 31 dicembre ha caricato questo video in cui ha riunito tutti e 53 venerdì al primo all'ultimo del 2021 eh, perché appunto sono stati 53 perché il 2021 se avete visto le porte di Vidorince si è aperto con venerdì 1 gennaio e si è concluso con venerdì 1 dicembre eh, ora esattamente quel video vi metto il link se qualcuno è interessato è geniale perché lui ha riunito questo ragazzo insomma questo tizio nel giro di 2 minuti e 15 ha riunito praticamente tutti e 53 i medi e quindi certamente è un capolavoro. Io per esempio non saprei fare poi la grafica, eh, cose grafiche che ha inserito lui. E, ehm, e poi c'è anche il video di un altro tizio risalente a 4-5 mesi fa che reca il sottotitolo nella descrizione. Il sottotitolo del video è Isemost Spiritual Film, ovviamente riferito al maestro. Però vorrei fare una precisazione perché io ho creato l'album, eccetera, perché in qualche modo l'idea che ha avuto, il primo che ha avuto l'idea di fare una cosa sul venerdì sono stato io. Appunto con questa serie iniziata diciamo alla fine aprile, con l'ultimo venerdì di aprile, 30 aprile, tutti i venerdì di maggio e il primo di giugno. Infatti, se cercate se Study Once Again sul motore di ricerca dovrebbero apparirvi questi tre video, il mio, quello del secondo appunto di quest'altro tizio 34 5 mesi fa di cui ho detto e poi l'ultimo di questo tizio che sta veramente salendo di visualizzazioni e che risale come ho detto al 31 dicembre uh, appunto però c'è il mio primo video il primo video sul Friday il mio che al momento ha più di 4100 visualizzazioni però appunto come ho detto ci tenevo a dire questo perché l'idea all'inizio l'ho <laughs> avuta io facendo iniziare appunto questa serie musicale uh, eh, sì, in questa serie musicale, in questo primo episodio, diciamo, questo primo episodio pilota, infatti così si chiama il video, ehm, io riuni praticamente il ehm, venerdì, il Friday del venerdì 30 aprile, tutti i venerdì di maggio e il primo di giugno. Eh, ora c'è anche da dire che perché io eh, non ho fatto la serie diciamo da gennaio 2021, ho saltato anche diciamo praticamente anche luglio e agosto, questo giugno, perché praticamente eh, secondo me, eh, secondo me diciamo che il bisogna sempre per dire a dire con enfasi il venerdì a partire diciamo da venerdì 30 aprile in questo senso io e un altro utente centriamo perché eh, praticamente se fate il confronto tra venerdì 23 aprile e venerdì 30 aprile 2021 potete rendere conto appunto della differenza tra i due venerdì perché io un altro utente in qualche modo, il, se non erro il giovedì 22 aprile, in un commento scrivemmo che avrebbe dovuto aumentare la potenza della frase eh, o uh, una cosa simile e io credo che David Lynch in qualche modo ci abbia ascoltato, uh, abbia letto quei commenti e infatti poi uh, da venerdì 30 aprile ha iniziato a cambiare il tono della frase fino ad arrivare poi, per passare con maggio, fino a giugno, fino ad adesso, col tono classico con cui la dice. Cioè, secondo me da giugno 2021 fino ad adesso, da giugno in poi, ha iniziato proprio a dirla con il tono con cui la sappiamo noi, cioè con gli U, You Can Believe It sempre più prolungato e così. E quindi appunto se fate questo confronto tra il venerdì 23 aprile e 30 aprile, e cosa che ho anche scritto nella descrizione di questo episodio pilota della serie, potete appunto notarlo da voi. Quindi vi invito a farlo se siete curiosi Invece per quanto riguarda eh, appunto l'album musicale, ho riunito praticamente tutti gli episodi che ho caricato eh, tutti i venerdì di settembre fino all'ultimo di dicembre. Non ci sono quelli di giugno, luglio, agosto perché mm, non fui ispirato a quel periodo a, tra virgolette a comporre la serie e quindi diciamo oh, gli episodi fanno o le tracce fanno riferimento appunto a tutti i venerdì di maggio, come ho detto, l'ultimo di aprile, il primo di giugno e poi appunto tutti i venerdì di settembre è quello uh, dal primo venerdì di settembre fino a quelli tutti di dicembre e appunto uh, in fondo ci, eh, si basa su questo mio motivo principale sono uscita proprio sulle parole del maestro ho cercato di inventare una musica che anche se non sono compositore, musicista quindi è tanto, è tanto questo comunque una musica che corrispondesse alle parole del maestro eh, insomma, um, io credo di esserci riuscito, questo poi motivo che ho inventato si divide anche in un motivo 2, motivo 1 e motivo 2, secondo me il motivo 2, a partire dal, dal primo ottobre, venerdì primo ottobre, è proprio il motivo migliore per la sua voce, c'è cioè proprio la, secondo me l'esatta trasposizione in musica della frase sul venerdì e poi l'inizio del report sul venerdì, perché poi si collega anche l'inizio del report con la frase. E quindi sì, questo, eh, e poi vabbè, un'altra serie di, parte di, un'altra parte degli episodi, ci cioè sono musiche sempre interpretate da me, però eh, per lo più di Angelo Badalamenti, insomma, per quanto riguarda tutte queste cose tecniche, comunque se leggete la descrizione, la lunga descrizione, il commento che ho scritto al video, eh, insomma è completamente esaustiva, ho detto tutto quello che dovevo dire, qui appunto ho voluto precisare alcune cose, sì, eh, penso proprio a quel motivo che ho trovato, il motivo 2 soprattutto, ripeto, è l'esatta trasposizione in musica delle parole del maestro. E vorrei sapere appunto se qualcuno è d'accordo, insomma, se effettivamente la pensa così, quindi soprattutto chi sta piacendo la serie. E comunque eh, non so per quanto ancora continuerò, eh, che l'ispirazione mi sta venendo un po' meno, ma vediamo. L'importante era il venerdì del 2021 perché appunto è stato un anno Friday, diciamo, proprio come ha detto il maestro, come, come avete visto a Report, e quindi sì, penso di aver tutto, ripeto, leggete la descrizione del video e il suo commento, eh, perché appunto là, là ho detto tutto, ho detto tutto, credo, appunto, qui, eh, se dovessi venire in mente qualche altra cosa, ma non penso, il video è già lungo così, la metto in descrizione, quindi questi video in realtà penso che li metterò più domani, valgono appunto come pensieri anche per domani, non pensando ad altre cose. In particolare in questi giorni sono cose che sto pensando sempre, come ho detto, specialmente pensando non ho sonno. Appunto sono testi Poi forse do solo un indizio per eh, un altro pensiero per i prossimi giorni, il Duca Bianco. E sì, have a great day, everyone, have a great day, sia per oggi, per domani, insomma, perché forse addirittura dopodomani, perché avere il tempo di caricare questi video che sono lunghi. Have a great day!